Yeah. leave, okay? you can stay. لا لا نفسك نفس البيت دقيقة دقيقة دقيقة خلنا نتفاهم تعال تعال خلنا نتفاهم تعال نتفاهم ها انت ايش فيك؟ صحك ومناك صح صح close. واحد جاء ثاني صح؟ الله يهديك ردي ردي الو الو الو سلمت <laughs> وش حركات الزق ذي خلاص لا لا تبقسني اما نوردها مواريد الابطال كل زي كل زي <laughs> ممكن يو